Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Weithiau, y dewisiadau mwy o fforddiadau a chyfleus yw rai mwy o fafiach. Dyma pam ein bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu bobl i wneud dewisiadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydyn ni'n dymuno gwneud y canlynol, creu basgedi siopau iachach, trwy gyfyngu ar hyrwyddo bwyd a diod sy'n cynnwys llawer o fraster, siwger neu halen, sy'n arwain at hyrwyddo cynnyrch iachach yn well cefnogi yn iachach y tu allan i'r cartref, trwy gwneud yn gyfraith i fusnesau bwyd fel bwytau a siopau takeaway ar ddangos labelu sy'n nodi nifer y caloriau, a thrwy gyfryngu a faint o diorydd meddwl llawn siwgr sy'n cael ei gweini. Gwella ein amgylchedd bwyd lleol, drwy helpu awdurdodau lleol i wneud penderfyniadau am siopau bwyd yn ei hardal, a dod o hyd i gyd-bwysedd iachach sy'n dywallu ynghenion y gymuned. Darparu cymorth busnes fel bod busnesau lleol yn gallu dod o hyd i'r cymol sydd ei angen arnynt i gyflawni'r newidiadau hyn. Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich barn am y cynigion hyn mewn ymgymhoriad gyhoeddus, er mwyn trafod y ffyrdd gorau o sicrhau bod dewisiadau iachach ar gael yn ehengach. Helpu i wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgymhoriad ar yr ymgylchedd bwyd iach, ewch i llaw.cymru blaen ymgynghoriadau.